आलम लो हर गल बड़ी वड्डी कर गया कह लगा कदर यूसुफ का माल मालम तो मराद मालूम होया कदर यूसुफ का मालम होया भाइया मिसर गया नु भाई जदों भाई मिसर च गया फिर कहने लगे इन आम तो यूसुफ उस वे कहना तो ऐसा साडे नबी समझना कदर नहीं की असी इना दी कदर यूसुफ का मालम होया भाइया मिसर गया कदर नबी का मालम हो सी कबर पिया जिस दिन सारे मिट्टी पा के आ जाना है पुत्रा उस दिन फिर पता लगे